У салданға быйыл саа состата норматтан таһынан қар түхен кекке күчүмәгәйдери вескетте. Ол курдук соһчу ириерен, мөрүн эхлегер бастакай мылган муу состар бир күнүгөр бар быта. Намыхак серге турар чагана жээлахтарга улусалартан улуут қар уута үгеннен кителәбите. Бир килим диспетчер сулус патыгар іс ис коһандаах сәттө онча саяпка кирбит. Үгүстере ұға бар Оттон дейгер уки бите икките болар. Ануха карамаң нагыттан улуус итен де мөрүн эһдеген жахалталара тақсыбыт быһыланы контролга ылан. Эби у оботторор тәбириндере тылахан кыһылгалахтары өрөй биттере. Балық пөт көмөлөһөн абрата бияка бу сүрдө албак көмөнө одду мотопомпа алан уу бырактаран иңиннен ууну жәргехебіттен онна бұл шлак ағалан берділер онон бұл жа бұл аградан онон бұл уубун бөләтім білген пока ол бұл егер э уу кидбе болла үшуе болла онон те э, бахалыктарга валериан владимировичка жүрдәк улахан мақтабын теддебін кене бар болантын бу сүйрен ә, көтөн бараран оңоттуран абраата эн диэбин оттон бүтүннүн аха буддаппатын умаакпара экиби курдук болла маны кәккән ямақтақ көл қатыттан тақсан ленин улуса жодун алтын өмірдақ ақсыз тоқсыз диелерін қалааннан ақылаттарын белер қамсаппыт манны қартына икки сылын қытыланар. Бұл түрден алттағыз оптайынан э, көл атағаты тұлы бұйтия. Эннегенен бастаяны ол соғырғы атағар ұғыта олақшыян қалды. Бұл үрін э, башы ұғыта манна ортатығылы кәлбіті. Бұл бұл бұл бұл бүлігер көті қолеріне. Эти шағаны гараж бар еділі. Бірішейті тоқатыр ол. Бірішейнетін отын э, бұл күйел ұру себеске кемге ол онан аллары әвеға барар әтті мебеліне анынан онда эте сол тудулдан ен бобулунда быхалаах оны бу көлбүт накопита куду балан халлы олобуда бу ол паркатын киирулонно бу уяллар уулара каадарын бута барата манна келет муннулла ол тимигер бу көлбүт уута таңната ден саныгмын оннотон бу сваяны камсатта уапса желери жеби камсааты бу көл уутун күн бүгүнүгэр жере оботторолор да каттармаарыгында кыһылҕаттан өссө бир кыһылыға бүөскүүрү дииллэрэ бэйнаҕа буолбат ыам ыйын саҕалыныыта тыһынча тоҕус сүс олтуон тоҕус сыллаахха тутуллубут боочору үрэҕэ каайар кыл мүччү үһэнэн бара Онуха миллиара мелиорация терилте мүрүтээҕи филиалы түргэн жаллары ылан Үрага урукку бара сэринэн туары ыытан чараң бөһүөлэк быыһанна Манықа мелиорацияға сүрбәхі сылын главный инженер дәвид Иван Румянцев бұхытчы үлелесті. Кене орионға төһө бұхыт барын бес тарбаған күрдік білер. Бұл хүрде әлбәғу кәлен ұқсата әрітті, ұқсамы бұл ұрыққу э, бұл хардар бодаз бұруғынан ұны э, ахардамыт бұхыт үддінен тәхірбәті біт. Онтан білген, онтой бұтын ұсурайын бігедемі бұл э, сава хәджауыт эгигиге белемнәмит. Тамантандык у эвилливете булы күн айы иккили сантиметр пока. бар, тон быйылгы бу калан утун ахырыга вон быһыкка булан вон билген сааска қалаан утун ахарда турабыт маныкакке мелератырдыр үлелериттен куран жылга кодухаларга от быатчы тутулуктаах эки жүз отуз бир лиманный бар халатыллар система онно быйыл келен онно кодухага быйыл куран жыл дииллер онно быйыл Онон сағы сұстата серин өлсүтәчілер бахан білені көрістілер. Сағы серин тұтын қағастығытын бір тұтақ тірілтеті дедаққа таққа кіра бет. Үлі үшігей енді кіра. Дүтәлдері болдар тұт, пробдисті бұға әппеттері, батча-батча дүйеға дейіндер отықтыр әкем, үлі бара тұра Эти күндерге аны қарута қаланынан маяғысқы төт терген уға бұл жамыты білетенді. Олардың бейдестері Ивановна жете болар. Кені бұт ергенге олардың тұқары төтті уға бар бұд. Бұйылғы бұл болғанда, ә, олбор ол бұр оттотын аға ампар бұты тие кәлін ә, болны тұрда неделе құрдық. Оны бұл нехилег администрацията бағылық Алексей Севич жағалынан улақан помпа тағардылар. Онын бұл үз төқіні егер ұу болнай түсті, бейін жантымытып түсті. Бастығы күн нехилег депутаты Пухаб Гаврина Кентевич бейтін жағанай ұу тағарыма торынан он жантымытыры э, көғіріп біте. Тарасын өңе онына арға ете оңқойғы үтті бұтын. Төрөйті аян солын оңыруға уну ахырдыр турба оғылуатағар сатар. Этейчі әлбі хуы кодухага керері боллар. Сөйі ер, улур сере өскө эте. Тақ салғын болын көтө суға эте дейір Марианна Ивановна. Білген баяғысқа сәптәқ үлі ұйтылдан кирби ұу барыта обаттырылында. Қар уларын кәкке, өрек сүнүзүгө сатар улустар ордық әлбәқ ұстықтары көрістілер. Ол күрдік республика солтылақ бүрі төгілі аян солын сырдақ участагар ықсаллақ бұхы ғамыйын ғойн күнігер тақсы бұта. Ануға олықтақтар сұхалық сұботынлық тәрен. Тарасанынан уны ытыр турбаға вескәбет бөгі, сыз мағы ырастан, бастан әтенге күрдік бұл бұта. Сырдақ мөрі, бором сырыдың сағалата. Нөңө күнігер айылға күхе сен бір аян солын тоғыта солон, сыры Ол бітер сырдақ бөреген анын анаме бұл от үрақтар мустан кәренер. Бұл құрбуғақ нәйреген дектен кәлер етінде үс ұлқан үрақтар кәрен қолбаған осы бір барды. Улхан размыв, үлген сол полотнотығар құттал бар болан сыры тоқтабыта. Онтағынан алғы бұр э, солға <coughs> өлтөк нәхедегер, арылақ бөйілігер кәлін әмелбәқ мұнылына, Барты түйеттен алғы кәлін әрулар, турбалар, үләлі турбуттыра, ғыныман бұрысты у сүрін апорын ұйбатылар. Э, Онан бұл бәтті ғаттығар э, арылақ бөйілігер жиелерге таққан барар құтталы өскәбіті. Оны бігі сол управлениетен республика тағытта э, сөбірген оқсай бұланылынан бірген э, сол үддін қырадық э, бұлі тот тариян солын намтатан берді бит құлы тоғы күбірікені ол батын дед оны өтінен раздив бұйытынан ұта ұтылда тұрар Анон кемегер сөпті ажағалар ұлылландар түйіндері күністері үлі ұтылдан арылаққа бейді же ұға бұл жаммата. Құлды үрағынан Уукелен келен уанча ылга тәлкәһәләргәр кирен диелерин уулар кутталы өскү сырытта. Ыламайын он үс э, күнүттен үс күннәк түйін субатунюктар болбуттарын төмүгер э, бүгінгі тұруғынан убут 5 сантиметр түстө э, Улуспут салалтата, ыксалла бұғымайғы сулуспата, сол пуандата, септе ал ылан, техниканан көмелеһен аян э, трассатын үрэх ааһар даамбатын уу хайттарбыт э, сиринен арыйттаран э, уу этеңе ааһан эрер сүрүн көмөнү оңордулар суу сеттуан сетте терилте таахнай камастаах жон уу намтаабытын кенде суулу төттөрү чөлүгөр түһэрбиттере Антын бүрі төңілі аян солын участығыр әрмөйіндер үләне бүкіндерге түміктүр сыл сұрып тұрар. Сол иіс чағығар ордук танда үрәк сүннүгер сатан нәхилектер қорымыны көрістілер. Күн бүгін орыйын кейінін кытта солдара бұстан отураллар Бұйыл қар қалың болан танда үрәк ұта қатыттан тақсан нәхилекке ұқсаллақ бұйы мәгіні өскетті. <coughs> Мұғытан тақсыбыт күні үйемейін алыс күнігер. Үйел оларыр дейтін ақыладығар тие әрітті. Деревіне сатыр техника турур мосталары тутар атықтарын сайған иңнери түһәрен әлбәх үремен үлелері ирденер. Біленге тургунан олата бүгін ұйымайын уон күнігер үрәқ уута мұғытан үрді хүддебітті ғамыттан хүббе ғантымен деп түсті. Үргелер, үрәқтер аластар көлдері қалырыттан тақсан аян соолун әлбәқ серіне бұғын тұралылар. Тандаттан тақсыға білер ден үч үсірәқ қолбағар серігер, екі кара тытыгар дылы ұғы аңнан турар танда бұрыған отут километригер турбалах аян солун уу хаягуста дарага тыама ден үрдүк сыйда хиддерге аян солун түйүдүн таксыйтын кар ута техника хылжыбаткина эме кайгүрде быйыл танда үрага сүлдә хылганны каланан бәрен әлеге улускинин кыта солбут быстанларар биричинете денеттен быйылгы сылга кабы калыңа оннаттан Иллер ахыл сүрді мұхан бағарда тұранлар, ол ұлары кейреннер, бүгін келдірге кәлбәдәк ұлған үкәлі. Ата мұңғытур тақсы күнеден күнә ден бұғы мұйынағас ата білген түйе тұрар. Оның ата бұ түйе кемегер айын суын алдыдар сұрайыр. Онуттан жон әтерінен айын суыла Онуттан э, төлігөр төри барықтары гардылы бейінәлек солбут соқпалар. болар. Онуттан бұл соқ соқ әмегер э, бір түлетіне сырғылары тұрарсалар ауыд. Онын маңдай ұлуғы сақа серінкейінің кіпті сетемдер солары төлігөр түйәрен барандар. Тандан әр солары оңырықтыра. Ара төсүрүн калгабыт бияка улустар бут солдаргар болла. Э, ханан тоннамхак бар сырдар түйүлөрө қайық сулар олыс әлбәх бұл өспәқ қайыс қатыгар бірген танда бәрия ти тары түләх балғанетар олоқ устукалар от курбухакка төт сиринен хай хүрдә бу республиканская сол бутун хай хүрдә анал мех комиссия дорожный фонд бартын то ханна хаты атынан тиеринен көрөн керген нехрек салаталардан каскыларылан заявкалар огланнар республика аварийной восстановительной үләнеге заявкалар бардылар аны өрүстер бит әтәнгә кыланна вакка улаха соғы суох көккө үктение этибит